Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lestari SPD di Pusat Madrasah yang kemas dalam MTSN Jurusan Sains. Ikuti putarnya. Untuk meningkatkan prestasi dan akademik peserta didik di bidang olahraga khususnya tenis meja, Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lulusan Selatan memenuhi ruang dan fasilitas tenis meja. Senin 17 Oktober 2022 di lingkungan madrasah. Kepala Madrasah MTSN 7 Lusangan Selatan Guru SRJ MPDI mengatakan, MTSN 7 Lusangan Selatan mendorong semua peserta didik untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik, seperti di bidang olahraga khususnya tenis meja. Cabang olahraga tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi kami pihak madrasah memberikan dukungan kepada semua peserta didik dan harapan nantinya peserta didik yang memiliki bakat di bidang ini bisa meraih prestasi. juri melanjutkan pembenahan fasilitas ini dilakukan tidak hanya untuk kelancaran bimbingan ekstrakurikuler tenis meja, tetapi juga untuk siswa lainnya yang ingin belajar bermain tenis meja. Untuk itu pihak madrasah melakukan pembenahan fasilitasnya walaupun masih sederhana. Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, Muhammad Hasbias Agi saat dikonfirmasi mengungkapkan, pemenahan ruang dan fasilitas olahraga tersebut berupa pembuatan atap miring dengan kayu dan seng. Pembenahan ruang dan fasilitas semeja ini dikerjakan oleh dua orang tukang dengan konstruksi atap miring dibadu dengan kayu dan seng tidak sederhana, selain untuk fasilitas olahraga, ruang ini juga nantinya dapat dikungsikan sebagai tempat kegiatan keagamaan dan lahan parkir bagi warga madrasah. Sementara Guru Pendidikan Gismani dan Olahraga Ahmad HPSPD mengapresiasi pembenahan fasilitas olahraga tersebut dan diharapkan akan menambah keaktifan siswa dalam melakoni pembelajaran. Dengan tersedianya ruang dan fasilitas olahraga, khususnya cabang olahraga tenis meja ini, semua siswa dapat lebih giat berlatih sehingga kedepannya dapat mencetak prestasi dan dapat mengharumkan nama madrasah. Sampai jumpa dan tak sampai jumpa serasa kampus Saya Dewi dari SPG Pesantren Kumpulan dan Kalumpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.